雰囲気を変えてまいります、えー、今日本舞踊の方皆さんでご覧いただきましたがここからは3曲ほどよさこいの方で、えー、この会場皆さんに楽しんでもらいながら盛り上げてまいりたいと思います、えー、今踊ってもらいました金賞会、えー、その中にもね金賞会儀式北連歌としてよさこいを踊る者たちもおりますそして、えー、私、えー、笑福屋その笑福屋グループとして、えー、お見通しから共演そして栃木県からも仲間が集まりまして、えー、皆様に心を尽くして 精一杯楽しんでもらえるようなことをしてまいりましたので明るいものもあります熱く踊るものもあります迫力激しくみんなの笑顔がキラキラと輝くようなそんな舞台にしともございますさあ栃木県からやってまいりました十歳大分市そしてこの行方市水戸からも子供たちが来て一度私たち明るい笑顔をモットーに 務めてまいりますのでお付き合いのほどよろしくお願い申し上げますさあみんなもうちょっと前行けやみんなもうちょっと前行けやここにいるのか 祭りといえば